thank you que va la vida en un momento por allá. Podríamos pasar la vida buscando amor. Podríamos pasar fingiendo no Vida, tú dices que es una mentira. Parece que todo te olvidas, las cosas te van a enseñar. te vas y te Parece que todo es mentira. Un día te van a enseñar. En la vida siempre hay una razón para vivir. Siempre escucha tu corazón. Thank you.